Halo teman-teman, kita unboxing lagi ya. Ini masih seri 8 in 1. Ini ada 92 piece, nomor serinya 103291. Dan ini bagian belakangnya ya, teman. Oke, langsung kita buka dan rakit ya, teman-teman. Selamat menonton.